کہ بس تجھے بھولنے کے لیے یاد کرتا ہوں کچھ حد تک اپنی عادتوں سے سدھر رہا ہوں میں کہ اب بس تجھے بھولنے کے لیے یاد کرتا ہوں کچھ حد تک اپنی عادتوں سے سدھر رہا ہوں میں جانتا ہوں تو نے بدل لیا ہے شہر اپنا پھر بھی تیری گلی ایک عمر کاٹی ہے رہیسی میں ساتھ تیرے بن تیرے زندگی مفلسی میں بسر کر رہا ہوں میں مل گیا ہے محبوب ہو بہو تیرے جیسا لبوں سے لگا کر زہر اس کا تیرے زہر کو بے اثر کر رہا ہوں میں تیرے زہر کو بے اثر کر رہا ہوں میں اور میری نظر سے دیکھ کس نظر سے دیکھتا تھا میری نظر سے دیکھ کس نظر سے دیکھتا تھا نظریں اپنی تجھے نظر کر رہا ہوں اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں محترمہ تمہاری ہی تو نقل کر رہا ہوں میں پر اپنے کردار کو پہچان میرے لفظوں میں اور اپنے کردار کو پہچان میرے لفظوں میں اپنے کردار کو پہچان میرے لفظوں میں اب اپنی کہانی کو گزل کر رہا ہے